Welcome Fireball High School families. My name is Jose Montes and I'm principal here at Fireball High School. As you may have already heard through our district communication, we're starting our fall semester through distance learning. For that reason, we want to welcome you to the virtual orientation video. Bienvenidos familias de Fireball High School. Mi nombre es José Montes y soy el director de la escuela Fireball High School. Como han escuchado, este otoño empezaremos el semestre virtualmente y por esta razón les invitamos a ver estos videos de nuestra orientación virtual. Welcome Falcon families to the virtual registration video for the 2020-2021 school year. Parents, the first thing you'll have to do is update your Aries parent portal with updated student information. Bienvenidos familias de Fireball High School al video de registración virtual del año 2020-2021. Lo primero que tendrán que hacer es actualizar la información de su estudiante en el portal de padres. And remember, when you come to campus, you will be asked to social distance and to wear your mask correctly over your mouth and nose. Recuerden, cuando vengan al campo de la escuela, les vamos a pedir que mantengan su distancia de otros estudiantes y utilicen su máscara correctamente sobre su nariz y boca. Next, for textbook pickup, make sure you check your email and sign up for a specific time to come on campus. This way, we can ensure that we're limiting the number of students that we have on campus and we ensure your safety and our staff safety. Para recoger sus libros, asegúrense revisar su correo electrónico y apuntarse para una cita para venir al campo de la escuela. Estamos haciendo eso para limitar el número de estudiantes que están en la escuela y para asegurar su seguridad y la seguridad de nuestros empleados. Ahora me gustaría introducir nuestro equipo de administradores y consejeros. Enriquez principal. Para el noveno grado, tenemos al señor Enriquez como subdirector. For ninth grade, we have Miss Edwards as counselor. Para el noveno grado, tenemos a la señora Edwards como consejera. For 10th grade, we have Miss Ancona as assistant principal. Para el décimo grado, tenemos a la señora Ancona como subdirectora. For 10th grade, we have Miss Sheen as counselor. Para el décimo grado, tenemos a la señora Sheen como consejera. For 11th grade, we have Dr. Miles as assistant principal. Para el onceavo grado, tenemos a la doctora Miles como subdirectora. For 11th grade, we have Ms. De La Torre as counselor. Para el onceavo grado, tenemos a la señorita De La Torre como consejera. For 12th grade, we have Mr. Ochoa as assistant principal. Para el doceavo grado, tenemos al señor Ochoa como subdirector. For 12th grade, we have Ms. Astorga as counselor. Para el doceavo grado, tenemos a la señorita Astorga como consejera. As our college and career counselor, we have Ms. Camateros. Como consejera de Colegio y Carreras, la señorita Camateros. And that concludes our virtual registration video for this school year. Remember, keep checking your email and follow us on Instagram and Facebook for updates. And while this may be a difficult time for all of us, we'll get through it together. Esto concluye nuestro video de registración virtual. Continúen revisando sus correos electrónicos y síganos en Instagram y Facebook para actualizaciones. Y mientras esto será un tiempo difícil para todos, juntos lo podremos lograr.